nate era weebale nnyo okubanga oli wamu naffe ku mukutu guno okola kyamaanyi kyo okubanga ogoberera uh, mwana battu nno ebyewuunyisa biri mu nsi uganda hey, eh, abantu abasinga gye muwangaliramu oba oliawo mubimanyi naye ate era ebisinga mumate mubimanyi so nno ebisinga bivumbulwa buvumbulwa uh, okusinziira ku mbeera ebyegenda mu maaso ate nebiba bitambulira naddala mu mawulire uh, ku mulundi guno tuzze tusobole okuba nga tukulambululira ku nsonga ey'omuti ogufuusa ensonga era ng'omuti guno gukulukusa emiranga naddala obudde obw'ekiro abasinga muzze muguwulira mu ngero muzze muguwulira nateera mawulire ne mugulaba ku mikutu egy'enjawulo naye ekituufu ku muti guno kyekiruwa omuti guno gusangibwa mu ggwanga uganda ate era gumaze ebbanga ezigenda okwera ddala wiiki enamba nga gukaabya abantu amaziga ate nago gwenyininyini okuba nga gukaaba ah, kyava ku ki era nsonga lwaki kyejja bwe kityo okuba bwe kityo ah, omuti guno gusangibwa mu disitulikiti ey'empigi ah, ekitundu kye bayita lubuye era nga ensonga ennene eyaleetera omuti guno okubanga gutandika okulukusa amaziga kigambibwa nti abachina oba gavumenti ye uganda ng'ekolagana wamu n'abachina omuli ddala ekitongole ekyayonora ekyenguudo bagenda maaso nate era ne baba nga balumba ettaka lino okuli omuti guno ekigendero ekyali mu byonna baali bakolawo kkubo era nakati erikyagenda mu maaso okuba nga balizimba mu ngeri ey'okwagala okukulaakulanya eggwanga wamu n'ebitundu ebitalina nguddo nnungi abatuuze abamu ku batwala ekitundu kino baasooka ne bateekawo embeera eringa eyagala okubalemesa mwanattu dwali lutalo olwaliko n'abantu abaleetera okwewuunyisa dwasitwa n'abalamuzi abawerera ddala bataano okujja ku gurawundi okulaba nga bakebera kiki ekiremesezza emirimu okuba nga gigenda mu maaso mu nsonga y'okukola enguudo jjukira nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 42 ne musanvu e, zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga e, batuukawo obanga obakubirako funa obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 50658 e, mtn 077 0708 wamu ne airtel 070 8108054 airtel 070 omuti guno gumanyikiddwa ng'omuti ogwa b'ekika ky'olugave era ng'abasinga babadde nga bagenda mu maaso n'okukuŋŋaanirawo bwe batyo nga bagusinza okusaako n'okusamirira omuti guno balabe nga bafuna ebyobugagga oba oliawo n'okutereeza obulamu bwabwe bibakyalenginga omwami ono avunaanyizibwa ku ttaka lino bw'atyo yagenda maaso n'asaba ssente ezibalibwamu miliyoni bitaano eze uganda ng'abategeeza nti okugjawo omuti guno kijja kumwetaagisa ssente eziwerera ddala miliyoni bitaano balyoke bagende maaso n'okugugjawo wabula kino aba UNRA ne bakiwakanya ne bagamba nti tujja kuwa miliyoni 15 okuggyawo omuti guno waati omwami yagaana naye ate era ensonga ne zigenda mmaaso unura weyalemererwa yawunzika ebintu ebikwasizza bannaffe abachina abakola enguudo era nga ekampuni eno eyagenda mmaaso n'okusiguukululawo omuti guno abachina baawunzika bateeseza obukadde 15 mwana tweyali agenda okufuna obukadde ebitaano ne 15 teyakifuna yawunzika afunye obukadde buna ku bukadde 15 bwe baali bateesaza n'abachina ah, omuti guno abatuuze b'omu kitundu kino bagenda mu maaso n'okulumiriza ng'era bagamba nti gubaleetera okuba nga baabulwako emirembe oluvannyuma lw'okuba nga gukaaba buli lunaku olw'ekiro ba buli budde obw'ekiro okusinziira ku mbeera gye baagutuusako okuba nga bagutemawo waziyeera abasinga bagenze maaso n'okulumiriza nti we gwali wennyini nnyini we baasimoggula okuba nga bakola oluguudo wanattu gugenda maaso n'okuba nga gukuba emmotoka zaabwe ebigo era nga wakawerera ddala emmotoka kumi ezaakagwa mu kifo kino ez'abakozi abakola enguudo wabula newankubadde abachina ebyo babizizza ebbali kubanga bba ekyabaleeta kyali kyakkola tebatunuulirwa mbeera ya kunonooza ebitabakwatako abatuuze bagenze mu maaso n'okulajanira abantu oba okulajanira gavumenti nga bagamba nti ebyobuwangwa bye baali basinziirako okulaba nga bibeezaawo ekitundu kyabwe nate era byasaanyiziddwawo okussaako n'abamu ne beebuuza nti nabukalu yaddawa ngaera guno gwe musambo gwe bagamba ogwali mu muti guno bo nga bwe bakitwala nti banoonya we guli basobokuba nga bagukolera embuga endala gube nga gutebenkera omuti guno abantu bagwambazanga engoye era we batyo ne bateekangawo ssente okuba nga bongera okusaba ebaali beetaaga n'okugenda mu maaso nateera okutambuza obulamu bintu bingi nnyo ebikwasaganya oba ebyekuusiza ku nsonga ng'eno ebigenda mu maaso mu ggwanga muno nga muli n'omugga gw'ennyamwamba ogusangibwa e kasese mu western region ye uganda era nga nago guno guyina embeera etali ya bulijjo okusinziira nti era gavumenti yagenda mu maaso n'ekola oluguudo okuba nga egwirula oba eguwa ekkuba eddala wazira buli amataba we gayiikanga omugga guno gwagendanga mu maaso ne gumenya ennyumba z'abantu ne gumenya ebyo byonna gavumenti bye yali ezimbyewo ebyenguudo okwagala okuddamu okkola oluguudo lwago oba ekkomo wali guyita bingi ebigenda maaso mu ggwanga uganda obaoliawo byotamanyi oba byayoka ennyininnyini ngaobiwulira buwulizi naye nga gyebiri so ge mawulire agali ku nsonga y'omuti guno naye nga abantu bakyali mu kusoberwa okusinziira ku ekyo ekyaliwo naye nga ko okukola oluguudo kugendera ddala mu maaso era tewali kikyabalemesezza newankubadde abantu bino byonna byonna babiwulira oba babiraba yoyinura tennaba kulekeraawo kubanga ekola oluguudo luno weebale nnyo nateera okubanga oliwo munaffe sigala ku mukutu ajjukira nti tuteebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 5 5 26 02 41 bbiri ne musanvu eh, zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga eh, batuukawo oba nga obakubirako ofuna obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba j e events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 mtn 0775850658 wamu ne airtel 0708108 054 airtel 070 8108 054